استراتيجية تركيب المعلومات يقدم المعلم المعلومات للمجموعات بأظرف مغلفة تحتوي بطاقات لاصقة أو يعرضها على السبورة يقوم المعلم بشرح خطوات التمرين ويحدد وقتا للحل يمنع التحدث بين أفراد المجموعة ولكن يحق لهم التواصل بالإشارة بدأ التمرين الآن يقوم بتركيب هون تركيب المعلومات بدون ما حد يتكلم انا شايف ما حد قاعد يتكلم لازم يحلونها بطريقه صامته واحد قاعد يرتب للعلم ترى في مفهوم زياده او مفهومين زياده شوفوا قاموا من الطاولات وقاعد يحلون مع بعض بطريقه حماسيه بينهم ممنوع تتكلم قلنا ممنوع تتكلم ممنوع تتكلم ممنوع إيه يا عمر ايه في وقت حاطين زمن اربع دقائق في وقت يشوفون على السطوره ها شباب حلو حلو واحد قاعد يخطط واحد يوزع نعم لا قلت لي اللي يخلص موضوع يصفق صفقة واحدة عند انتهاء وقت التمرين يسمح المعلم لأفراد المجموعة بالمناقشة فيما بينهم والتأكد من الإجابة وتعديلها دون النظر للكتاب المدرسي حاليا فقره مناقشه تاكد من الحل شوفوا قاعد يتناقشون يتاكدون هل هذا صحيح عندكم خلاف في اي واحده منهم؟ لا لا, لا ما عندكم خلاف حلو تمام هني اي واحده عندك خلاف فيها اي واحده؟ هذه اي واحده شنو هي؟ الكواكب هي مركز المجموعه الشمسيه مكتوب مركز المجموعه الشمسيه يعني هي ال ها توصلوا حق المعرفه بروحكم توصلوا بطل مركز مركز الحراره زين طيب. خلينا نشوف هني ها وصلتوا حق الحل متاكدين اكيد كلكم طريقه مشتركه حلو هني قاعد يناقشون مع بعض ويتاكدون طبعا بدون كتاب هذه هذه المرحله الثانيه بدون كتاب المرحله الثانيه بدون كتاب هل اختلفتوا بشيء شباب؟ ايه اي واحده اختلفتوا فيها؟ الشمس الشمس، هل انت تقول صح ولا غلط؟ صح اذا اذا توهقتوا ما عرفتوا تسوون تصويت وين التصويت؟ بين رايين واذا توهقتوا حجر ورقه مقص شلون؟ وري حجر ورقه مقص يلا وري حجر حجر اه من الفاتحين آه. يلا اوكي مره ثانيه مره ثانيه تمام باختصار حليتوها اخر شيء بطريقه ديمقراطيه صح؟ حليتوها عدل؟ في خلاف عمر في خلاف؟ اكيد في خلاف حبيبنا يعرض الناطق الرسمي للمجموعة الإجابات على المعلم والذي يقوم بدوره بالتأكد من الإجابة يطلب المعلم من كل طالب منفردا تخطيط وتضليل المعلومات بالكتاب المدرسي أو المصدر لطيف خطر على شنو تعريف المجره صح؟ المجره اللي موجود عندنا في استراتيجيه تركيب المعلومات اللي قاعد يخطط عمل فردي الان شباب كل واحد بروحه الان بروحه يخطط اذا ما عندكم اقلام عندي اقلام انا اجيبها اوزعها عليكم ترجع لي كاتب على كل على كل قلم كاتب اسمي عشان لا يرمي علي تمام حلو اذا ما عرف صاحبك ممكن تساعده بس انا افضل اذا الموضوع فردي ايوه شوف هذا تعريف الكون وانت دخلت على موضوع الكون صح؟ هني الان دور القمر دور النجم دو... ايوه بالضبط السدم عندك وتكتب بعدين عليهم حفظ عشان تعرف بالضبط شنو تحتاج من مصطلحات حلو اكتب حفظ حلو كاتب حفظ